алейкум рахматулла баракат алла тағала отырысымызды екі дүниеміз үшін пайдалы етсін Сіздермен біздер бұл ақылымыздың көптігінен емес бұл алланың қалауымен мешіттің айналасында сұхбаттасып отырмыз қазір сіздер мен біздер қатар бір жігіттер ойынханаларда жүр бір жігіттер тепсе темір жөтін жігіттер ауруханада жатыр бәрі алланың қалауымен болып жатқан нәрсе тек қана бір ақ нәрсе ниет омар радиаллаху айтқан сөзі бар ғой пайғамбар саллаллаху алейхи былай айтқан дейді адамның ниеті амалынан да күшті деп сіз бір жақсы жаққа қарай ниеттенесіз алла сауап жазады орындайсыз жеті жүзге шейін көбейтеді енді өзіміздің енді қазір намаз оқитын жігіттермен көбірек араласып жүрміз ғой тақуалық деген нәрсені бізде дұрыс түсіне алмай жатық тақуалық бізде көп құран жаттаса тақуалық деп ойлайды көп намаз оқыса тақуалық деп ойлайды көп хадис жаттаса тақуалық деп ойлайды жоқ тақуалық бұл ана үлкен амалдарды орындау емес тақуалық мысалы тақуалық деген алладан қорқу ма негізгісі уаттақулла деп айтады алла тағала құранда иә алладан қорқыңдар тақуалық деген алладан қорқу дейді үлкен күнәларда тақуалықты бәрі жасайды мысалы арақтан қайту деген кезде бәрі намаз оқыса да оқымаса да ал жалпы құдайдан қорқу дейтін болса ол тақуалық емес құдайдан кәпірлер де қорқады алла тағала құранда айтпай ма біз оларды теңізге шығарамыз дейді олардың кемелерін толқындармен нұрған кезде олар я раббым деп айқайлайды дейді біз оларды құтқарып аман есен жағаға шығарған кезде бізді аталарымыз қорғап қалды деп айта салады дейді да сөйтсек ағайындар тақуалық деген майда шүйде нәрсеге мән беру деген сөз екен ғой біз хадис жаттаймыз бірақ біз оған амал етпей тұрып оған тартысуды көбірек бастап кетеміз байқайсыздар ма е сен мынандай хадис бар ғой білесің ба деген сияқты ше біз оны амал ету үшін емес кейбір кезде байқасаңыздар тартысу үшін жасайтын сияқты жаттайтын сияқтымыз алла тағала құранда айтып еді сіздер намаз оқыңыздар намаз сіздерді жамандықтан арсыздықтан жеркенішті лас істерден қайтарады деген еді он жыл он бес жыл болды ғой намаз оқып жүргенімізге мына жерде отырып қой енді қазір бәріміз нұрланып отырып қой тақуа құсап қазір жайлап сыртқа шыққаннан кейін еу сен бергеші деші біреуіне е да ну дейді ғой анау ол тақуалық памдаттан кейін ұстай салады ол болды ана жақтан звондайды ана жарымдар шақырады ана жақтан бастарды шақырады бұл тақуалықты ұмытады е сабыр қылсай десең е қаяқтың сабыры қазір дейді да е пайғамбар салам хадисі бар емес пе ашуланған кезде дәрет алыңдар деген мұздай сумен е бетіңді мұздай сумен жусай е жоқ е бетім мұздай сумен жусам ашуым басылып қалады менің сосын мыналар мені чумо деп ойлап қалады болды тақуалық деген маскамыз шешіліп қалып жатыр ғой не үшін біз намаз оқимыз бізді намазымыз өзгертпей жатыр сөйтсек ағайындар біз мынау нәрсеге мән береді екенбіз бәріміз пайғамбардың сүннетін орындап жүрік пайғамбар саллаллаху сүннетін екіге бөлейік менде жалпы білім жоқ тақуалық та жоқ біреуге ақыл айту оңай ғой енді ең оңай тірлік тамақ жеп отырып біреуге ақыл айту үйтпей ақ қойса бүйте сай анда санда ешнәрсе қылмайды дей салу ең оңай нәрсе да бірақ сіздерге бір пайдасы тиіп қалар деген ой пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін екіге бөліп көрейік біріншісі амалдағы құлшылықтағы құран оқу тахаджудқа тұру дүйсенбі бейсенбі ораза ұстау жаңағы мейлі біреулер э, дұха намазын қалдырмайды біреулер ауаби намазын қалдырмайтын шығар жалпы осындай сүннет пайғамбар саллаллаху орындаған мисуақ қолдану деген сияқты бұндай сүннеттерді біздің намазхандар өлтіріп жатыр иә өлтіреді бұл бізде қалып бара жатқан сүннет емес бізде қалып бара жатқан сүннет мұсылманның мұсылманмен болып жатқан мәмілесі бізде осы жоқ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қияметте таразыға ең ауыр түсетін не деген намаз ба ораза ма не көркем мінез бұны біздің жігіттер жаттап алған негізі жаттанды сөз бірақ орындалмайтын сөз пайғамбар саллаллаху абу зарға айтады мен саған екі нәрсе үйретейін дейді екі нәрсе үйретейін бұл дүниеде жасау жеңіл келеді бірақ қияметте таразыға ауыр келеді дейді біз бәріміз таразысы ауыр болса деп армандап жүрген адамдармыз ғой бірінші ұзақ үндемеу дейді бізде жоқ ол нәрсе ұзақ үндемеу ол анау адамдармен отырған кезде сүмірейіп мылқау ұқсап отыруды айтып жатқан жоқ келген кезде анау біреу саған еу сүмелек дейді ғой енді анау базарда жүрсін мысалы үшін ғой енді е әпенді е албасты деп сөйлеп қалуы мүмкін да сіздің ішіңізден де жаңағы ответ келе жатыр ғой енді біз де жаттап алғанбыз ғой ондай сөздерді келе жатыр мына жақтан қазір дырылдатып жіберейін деп тұрсың осыны ұстап қала аласың ба күшті деген барып анаумен алысып жығып болевой татыртып ұйықтатып оны ол емес күштілер осы шығып келе жатқанда анау жұт дейді сөйлеме үндемей қал дейді бұған көп адамның шамасы жетпейді жігіттер күшті деген жігіттер бар ғой иә қазір кейбір жігіттер бар ғой мен ашулансам өз өзімді ұстай алмаймын дейтін бұлар ең әлсіз адамдар қазір біздің өте әлсіздігіміз бір қызығын айтайын омар радиаллаху анху біздің тарихтар қызық емес қой енді омар радиаллаху анхудың историясы бәдір соғысында омар радиаллаху анхудың ағасы мүшірікпен жекпе жекке шығады мүшірік оны өлтіреді ойлашы сіздің туған ағаңызды біреу өлтірген да сөйтіп уақыт өтеді бір күні омар уже басшы болған абырой жетеді базарға келсе баяғы ағасын өлтірген мүшірік бар ғой базарда сауда қылып тұр екен да омар жайлап соған барады ғой сонда анау тұрып бірінші сөйлейді қарасаңшы мұсылмандар бірін біріне қалай сенімді болған ей омар қандай жақсы болды сол кезде мен сенің ағаңды өлтіргенім дейді ауыр сөз ба ол шахид болып жәннатқа кірді дейді егер ол кезде мен өлгенде мен кәпір болып тозаққа түсер едім ғой омар дейді <coughs> мен одан кейін иман келтіріп сол сол соғыстан кейін мен иман келтіріп аллаға иман келтіріп мен мұсылман болдым дейді омар айтады әльхамдулилля менің дұшпанымды иман беріп мұсылман қылып маған бауыр қылған аллаға сан шүкірлер айтамын дейді шамаң жете ме осыған ағасын өлтіріп қойған адамды мен мұсылманмын дегені үшін сен менің бауырымсың деп жатыр біздің қазір бір бірімізбен пш пш деп болмайтын нәрсеге санасып жүргендердің бәрі мүшіріктер емес олар өзіміздің бірге өскен мұсылман бауырлар а бір жігітпен ұрысып қалсаң ол ана жақтан біреулерді шақырады келетіндердің бәрі мұсылмандар мынау мына жақтан шақырады олар да мұсылмандар иә а сөйтіп тұрады да бірін біріне іледі ғой әңгімені кейбіреулер бар кәдімгі сондай жерлерге барып алып хадистен жіберетіндер де бар да бір жігіт бар енді бұрын күрескен жігіт еді бұрын сондай жерге барып таяқ жеп қайтатынбыз ғой енді бірге күрескен бала бар еді кейін сондай құдайдың шешіп қойған нәрсесін шешемін деп жүрген жігіт еді да ол да сол айтады ей қойсай бұндайды десем братан дейді мен исламның шеңберінен шықпаймын дейді да сондай да бар екен да исламның шеңберінен шықпай хадис құранмен шешіп жүргендер де бар екен да көшеде субханалла ой алла пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ұхуд соғысында екі тісі сынған дейді бет аузы қан жоса ұтылып отыр ең жақын досы қазір ондай дос жоқ қазір мына жерде ондай дос жоқ мейлі алла үшін деп отырған адамдар бар шығар дос болып отқандар хотя біз құр сөз айтамыз біздің жігіттер умрада да жүрміз да көп жігіттер бізге келіп сұрақ қояды анау жайлы не дейсіз анау ұстаз жайлы не дейсіз өзіне керек емес сұрақтар да кейін мен одан сұрап отырмын дәретте қанша парыз бар десем білмеймін дейді да мен айтамын сен қияметте анау ұстаз жайлы сұра алмайсың ғой сен сен қай жылғысың кіммен служить еттің деп сұрамайды ғой сенен қай мектепте оқыдың деп сұрамайды біз өзімізге қажет нәрсені білмейді екенбіз ғой міне осы жерде отырмыз жігіттер ең тақуалар отырып қой мына жерде дұрыс па қалғандар бильярдта жүр ғой е осыған барайыншы деген тақуалар отыр сұрақ алла үшін дос болайық деп жүрміз иә алла үшін дос болудың шарттары бар кім біледі неге бізді осындай сұрақ мазаламайды жігіттер қара алла үшін дос болу деген нәрсе бар ғой иә бұл просто кел дос боламыз деп бүйте болды алла үшін емес ол алла үшін дос болу дегеннің шарттары бар екен да біз осы болғымыз келіп жүр неге біз осыны бір е осы қандай екен деген неге сізді сұрақ мазаламайды осы біздің достығымыз осы алла үшін ба жоқ әлде әшейін лохотрон ба бұл неге осыны біз сұрап бір сахаба мен табииннің сөзін айтайын осы бір сөз бізге жеткілікті әшейін ар жағында шарттар көп негізі бірақ осы біреуі өз біздің қазір маскамызды шешеді сахабаға табиин келіп айтады мен сізбен алла үшін дос болғым келеді дейді сонда анау айтады сен алла үшін сахабаларға табииндер ешқашан жете алмайды сахабалар сияқты табииндер ешқашан бола алмайды таба табииндер табииндер сияқты ешқашан бола алмайды ал таба табииндер қазір осы жерде отырған сіздер мен біздерді көрсе олар бізді мұнафиқ деп айтады біз оларды көрсек жындылар деп айтамыз өйткені олардың күнкөрістерін қараңыз айша анамыздың сөзі не дейді бірінші бедағатты мединеліктер бастады дейді қандай бидағат десе олар күніне екі мәрте тамақ жейтін болды дейді бұл негізі бидағат пайғамбар салам уақытында екі мезгіл тамақ желінбеген айша анамыз айтып жатыр бидағат дейді мединеліктер шығарған олар екі мезгіл тамақ мынау біздің бүгінгі бесінші не алтыншы тамақ қой жеке өзімде да полдневка деген болады бұдан кейін де қазір біз жатар кезде тағы бір нәрсе шұқыламасақ түнде обязательно тұрамыз біз сонда анау сахаба айтады сен алла үшін дос бола алмайсың дейді табиғиңге айтып жатыр неге десе алла үшін достың бір ақ шартын айтайын дейді біріншісі қалта бір болады дейді шыдайсыз ба қалта бір болады сіздің қалтаңызда жүз мың теңге тұр мен сіздің досыңызбын алла үшін просто маған бір ақша керек болды да мен сізбен ақылдаспаймын келемін да мына қалта э, тұра тұршы деп қалтаға қол саламын да жүз мың шығарып елу мыңын алып қалған қалтаңа саламын да кете беремін да сен кәдімгі өліп қалған адам сияқтысың сезбейсің тұрсың да тұра аласыз ба осылай ей деп ананың қолын қайырып участковыйға беріп жібересің ғой соны айтады қалта бір дейді қалта бір бұны ансарлар көрсетті ғой не деді мұхажирлер келген кезде сенікі үй сенікі қазір бізге біреу үй сенікі десе ше сразу әйеліңе звондайсың ғой төсек орын дайында деп олар да бірақ оның үйін алмаған да мұхажирлерде олар өйткені мұхажирлерді ансарлардан артық болған дейді неге десе ансарлар барын беріп тұр жартысын а мұхажірлер барын тастап келген олар тастап келген олар алла үшін деп ше өйтіп дүниесін алып кеткен емес просто тас, кейбір тастап кете салған абдурахман ибн айтады беріп жатса сен дүниең өзіңе алла разы болсын сен маған базарды көрсет дейді болды қазір бізге базарды көрсетсе енді оборотқа кішкене ақша берсе дейсің ғой өйткені біздің басымыз жетпейді базар жұмыс істеуге ше ол оборотқа ақша береді енді осыған алатын зат тауып бер дейсің ғой одан кейін ол зат тауып берсе клиент тауып бер дейсің да неге бізді осындай сұрақтар мазаламайды жаңағы соғыстағы нәрсе ғой менің айтқым келгені соғыста пайғамбар салам қиналып тұрған кезінде хамза радиаллаху анху өлтірген ол жерде уақши хамзаны өлтіреді хамза білесіздер ма пайғамбар саллаллаху ашық кабаның түбіне барып намаз оқи алмаған хамза мен омар иман келтіргеннен кейін барып ашық барып намаз оқуды бастаған ғой бұлар хамза бұл батыр адам ғой ол алланың арыстаны деген адамды, да содан айырылады ондай дос сіздер бізде жоқ ондай дос сол кезде омар радиаллаху анху келіп айтады ей алланың елшісі ана мүшіріктерге дұға қылсаңшы дұғасы қайтарылмайды ғой пайғамбар салам дұға қылсаңшы алла тағала аналар жермен жексен қылсын да сонда пайғамбар салам не айтқанын білесіздер ма ей омар олар менің туысқандарым ғой деп айтқан омар радиаллаху сол жерде жағы қарысып қалды дейді кәдімгі сөйлей алмай қалды дейді мүмкін емес сенің жағыңды сындырып досыңды өлтіріп мұсылмандарды қырып өздері мүшірік тағы да сондай зиян беріп кеткен адамдарға дұға қыл десе олар менің туысқандарым ғой енді бауырым ғой деп айтпаған өйткені бауыр ол кім мұсылман мұсылманға бауыр да ол арабтар еді құрайыштар еді егер ол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам омардың сөзін тыңдап оларға дұға қылғанында халид ибн валид мүшірік болып өлер еді ғой өйткені ол жерді басқарып жүрген халид ибн валид радиаллаху анху еді ғой халид ибн валид па халид валид негізі бәрі руластар ғой туысқандар оның әкесі валид ибн мұғира деген кәпір болып өлген адам валид ибн мұғира оның тарихы қиын бірақ оның ол кәпір болып өлген адам оған ескертілген негізі бірақ ол иман келтірмей кеткен адам абу жахилдермен бірге жаңағы дастархандас адам ғой енді сондай жағдай иә жағдай сондай адам да ол уалид ибн мұғираның баласы ол халид ибн қараңыз біздердің қазіргі бірін бірімізбен сыйыса алмай ұрсып жүрген адамдар кімдер біріншіден мүшірік емес екіншіден ол сенің жағыңды сындырған жоқ үшіншіден ол сенің қасыңдағы ең жақын досыңды өлтірген жоқ біз соншалықты қазіргі еркектер соншалықты әлсізбіз пайғамбар саллаллаху алейhi сүннетімен жүргім келеді да бірақ пайғамбар саллаллаху жағын ұрып тісін сындырған адамдарды кешіріп жатыр біздер сөздерді көтере алмай жатырмыз біз сөздерді көтере алмаймыз қазір е адам нерв ойнап тұрған кезде міне жігіттер осы жерде намазхан жігіттер отыр қой сұрақ біз өзімізді намазхан мен бұрын былай сөйлейтін бірінші бастап қойған кезде қаттырақ келдік қой бәріміз енді е мына намазхандар міне е бейнамаздар деп сөйлейтінбіз да кейін қарасақ артымызда анау е бейнамаз намазхан дегеннен кейін олар қарайды ғой бұл кім жайлы айтып жатыр деп артымызда мысал қылып өнеге қылып көрсететін намазхандар жоқ екен ғой міне намазхандар дейтіндер жоқ екен ғой мешіттің ішінде болмаса сыртта бәрі бір ит екен ғой сол деп ше міне сұрақ біздің өзіміздің дәрежеміз примерно білейік қол көтерейік әшейін намазда тұрсыз сұрақ намазда тұрсыз дәретіңіз бұзылып қалды не істейсіз намазхандар үш версия айтады біріншісі сәлем беріп шығасың екіншісі намазды аяғына дейін аяқтайсың үшіншісі отырып қаласың дейді фук бұғып қаласың отырып қалды деп қайсысы дұрыс мына үшеуінің сәлем беріп шығу біріншісі версия намазхан жігіттер отырып қой енді кім қандай версия айтады үшеуінің қайсысы дұрыс сәлем беріп шыққан дұрыс дейді ол сіздің қай мазхабтасыз мен айтқым келген жігіттер біз осындай нәрселермен айналысуымыз керек еді ғой биыл биыл ораза ұстадыңыздар ма ораза ұстадық қой қанша парызы бар оразаның оразаның қанша парызы бар парыз деген нәрсе бір жігіт айтады бір жігіт айтады ат тұрсам күн шығып кетті дейді да охо дедім да барып су ішіп аузымды бекітіп алдым дейді да не істейді енді білімсіздік көрдіңіз ба бұл парызды білмегеннен оразада қанша парыз бар жұмаға келеміз ба жұманы пятница күні оқып жатсыздар ма жұмада қанша парыз бар намаздың қазіргі бір жігіттер отыр да он жеті жыл намаз оқығанбыз дейді намаздың сыртқы ішкі парыздарын дырылдатып айтып бере алатын адам бар ма <coughs> мен бұны жігіттер біреуді кемсітейін деп жатқан жоқпын біз өзіміздің дәрежеміз примерно білейік та біз осыны ойлансақ біз әлі біреуге еу деп сөйлеуге әлі ерте екен бізге мына нәрселер мен айтып жатқан нәрселер бар ғой сізге бізге білу фарыз нәрселер бірақ білмейміз да әлі біз бірақ біз басқа адамдарға лечить етіп жүрік та короче мен бейнамаз сен бей, бей, мен намазхан сен бейнам сіз намаз оқисыз анау намаз оқымайды не айырмашылығы бар еш нәрсе білмейсіз ғой не істеп жүргенін білмейсің оразаның фарызын білмейсің бірақ дырылдап ұстап жүрсің оразаның үш парызы бар үш парызы бар ниет уақыт тыйылу да тыйылу деген бізде не бар алла тағала айтып жатыр ораза ұстаңдар мүмкін сендер тақуалыққа қол жеткізесіңдер неге біз оразадан шыққаннан кейін баяғы байқожаның таяғы болып жүрміз әлі неге өзгере алмай жатырмық сөйтсек біз оразаны былай ұстаймыз біз асқазанды ораза қыламыз тыйылу деген нәрсе бар ғой иә тыйылу тек ауызды тыю емес еді бізде білімсіздік осыған жеткізді көзің тыйылу керек еді құлағың тыйылу керек еді өсектен тыйылу керек еді ғайбаттан тыйылу керек еді өтіріктен тыйылу керек еді харамға қараудан тыйылу керек еді харамды тыңдаудан тыйылу керек еді өсекті тыңдаудан тыйылу керек еді бірақ ораза күндері отырсаң намаз оқыған жігіттер мешіттің алдына шығады сөйтеді да талдай бастайды так ана кім петка петка адам емес шашка сәл сәл адам анау ол тозақта мынау ше бұл жәннатта анау ше оны ойланып көреміз осылай біздің жігіттер отырып алып кімнің қайға баратынын талдап отырады да а пайғамбар салсам не деді ақыр хадиспен жүрміз ғой пайғамбар салам айтты ғой кейбір адамдардың оразасы әшейін аш жүргеннен басқа ешнәрсе емес деген бар ма осыны неге ойланбаймыз сонда ол не айтып жатыр деп неге ойланбаймыз қараңыз біз неге өзгере алмай жатырық десе біз орындап жүрген не орындап жүргенімізді білмейміз біз тек міндет біздікі короче бізде бәрі нормально ол біз сияқты имамдардың қателігі деп ойлаймын өйткені біз уағыз айтқан кезде осылай айттық қой е намаз оқымасаңдар ертең тозаққа түсесіңдер ғой е деп уағыз айттық қой адамдар ойлады намаз оқысақ болды жәннатқа кіреді екенбіз оқымасақ тозаққа түседі екенбіз деді да намаз бастады да енді олар ойлады болды біз жәннаттамыз ал анау анау бейшаралар намаз оқымай жүрген олар тозақта деп ойлады сөйтіп енді оларға былай төбеден сөйлей бастадық та біз жоқ жігіттер қараңызшы пайғамбар салам айтады тәкаппар адам жәннаттың иісін сезбейді дейді бірақ осы жерде бейнамаз намазхан деген сөз қолданған ба қолданбаған кімде кім шын ықыласпен лә иляха илляланы айтатын болса түбінде жәннатқа кіреді бірақ бұл жерде де намазды қоспаған біз жігіттер жұмысымыз адамдарды намазхан бейнамаз бөлу емес қараңызшы пайғамбар саллаллаху айтқан сөзі адам баласы көркем мінезділігімен хотя бізде жоқ ол көркем мінезділігімен күндіз ораза ұстаушылардың түнде намаз оқушылардың дәрежесіне жетіп алады деген осы жерде неге алла тағала э, пайғамбар саллаллаху вассалам бес уақыт намазды фарыз оразаны айтпады бұны сен өзің үшін орындайсың өзің үшін орындауға міндеттісің шын тақуалар не істейді шын тақуалар ораза ұстайды нәпіл оразаларды айтып жатыр бұған үлкен нәпсі керек түнгі намазға тұруға ше Ә? түнгі намазға тұруға тура төрттерде нағыз баяғы ана класстастар одноклассницалар келіп еу деп бастап жатқан кезде де оларды қимайсың да осы кезде өз өзін көтеру түнгі намаз өз негізгі түнгі намаз аты бір ғой бірақ екіге бөлінеді өзі қиямул ләйл дейді тахаджуд дейді қиямул ләйл түнгі намаз ұйықтамай барып оқысаңыз оны көп адам істей алады екіншісі тахаджуд тахаджуд өзіңді ұйқыдан көтеру осыған біздің жігіттер шамасы жетпейді да көбінше мен өзім жайлы айтып жатырмын ақ пайғамбар салам не дейді осы мұсылмандардың ішіндегі ең тақуалары бүйтеді сенде екі жүзділіктің белгісі қалай пайда болғанын білесің ба дейді қалай десе саған күндізгі ораза ұстау түнде намаз оқу ауыр тие бастайды дейді бұл онда сенде онда нифақтың пайда бола бастағаны дейді жүрегіңде нифақ дейді уже жүрегіңде бол сенің исламда уже әлсіздік пайда болды ғой сенде сенде әлсіздік пайда бола бастаған қалай білгің келеді дейді ғой исламда сен саған күндізгі ораза түнгі намаз ауыр келеді дейді сен орындай алмайсың дейді оны ең болмаса аптасына бір мәрте орындау бізге негізі міндет қой қазір міндет өйткені көбіміздің ата аналарымыз дүниеден өткен ол бейшаралар бізге күніне бір күнде төрт рет тұратын түнде аптасына бір рет тұрып дұға қылуға жармаймыз да қалай ақысын өтемекшіміз а қараңыз пайғамбар салам осы екі адамды айтады бұл исламда ең тақуалар сахабалар қандай болған күндіз көздері қып қызыл болатын болған өйткені олар түнде тахаджуд оқиды да бірақ олар біз ұқсап кеше түнімен тахаджуд оқып едім памдатқа ұйықтап қалыппын деп жүрмейді да олар олар оны жасыратын болған көзім ауырып тұр еді деп жасыратын болған тақуалықтарын а біздің қазір көзіміз қызармайды қабағымыз істейді неге біз көбірек ұйықтап қоямыз да мынандай қабақтар сәп жүреді қазір осы екеуін айтып жатыр ең тақуа адамдар негізі осы екеуін орындайды да ал ең тақуалардың дәрежесіне адам көркем мінезімен жетіп алады дейді қияметте таразыға ең ауыр түсетін де осы көркем мінез сол үшін ағайындар менің айтқым келетіні мына намазхан жігіттер отырған болса бұл намазхан бейнамаз деп бөлмейік жалпы мұсылман бауырлар болды егер араңызда намаз оқи алмай жатқан бауыр бар ма оны кемсітпеңіздер бәлкім ол сізден артық болар ертең мүмкін әлі ол сізге сабақ беретін шығар қайдан білесіз алла тағала өзі өзгертеді өзі небір намазға е ана намазға бейнамаз деп жүрген жігіттер жүр ғой бір екеуін көріп қалып не болды десе Иман әлсіреп кетті жоқ иман әлсіреген кезде адам намаз тастамайды ол намаз қаза қылуы мүмкін бірақ намаз тастамайды намаз тастап кету деген сөз астағфирулла бұл өте қиын нәрсе бұл иманың қашып кетпесін да бастағаннан кейін сол үшін артық сөйлеп қоймайық жігіттер пайғамбар саллаллаху алейхи ұстанғаны сен кішірей дейді хасан аль басри айтады сен көшеге шыққан кезде адамдарды жоғары өзіңнен көре алсаң өзіңді адамдардан төмен санай алсаң сен шынайы мұсылмансың дейді бізде бар ма бұл нәрсе біз өзімізді ақтап отырамыз ғой біз өзімізді ақтауға тырысамыз жігіттер көркем мінезділікке өйткені қараңызшы бір жерге келесіз да мен ешнәрсе білмеймін ей жоқ деп кішірейіп кетесіз ғой иә ешкім сізді жек көрмейді ешкім сізбен ұрыспайды да бірақ бір жерлерде артық сөйлеп кетесіз ғой болды адамдар сенің артыңды аңдып жүреді бір жерде бір айыбың ашылады ғой иә бетіңе басады да сол жерде рас қой ей мынауың мынандай еді мынандай екен ғой оказывается деп пайғамбардың сүннеті жігіттер өзін төмен ұстау пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды білесіздер ма елу еркектің күші болған пайғамбарлар бар ғой иә әшін адам емес олар пайғамбар саллаллаху алейхи кәдімгі осы жерде қанша адам отырмыз елу еркектің күші болған бір өзінде бірақ сол заманның да иә сол иә и қазір біз сияқтылар бір екі жүз елуге келетін шығар жатып жерлерін сол кездегі сахаба <laughs> сол уақыттағылардың да елу адамның күші болғанда бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кішіпейілділігі кішіпейілділігі ең соңғысын айтайын кім болсын алдына келіп тұрған адам мүшірік па мұсылман ба үлкен ба кішкентай ма сөз бастайды ғой соңына дейін тыңдайды екен біз ана біреу бізге келіп сөйлеп тұрса ішіп алған ба или басқа дұрыс емес екенін байқасақ е тоқта короче мен білем дейсің ғой мен саған түсіндіремін өмірдің не екенін мен саған түсіндірейін уақыт өткізбей сен тоқта дейсің ғой соңына шейін тыңдайды екен ғой және пайғамбар саллаллаху алейхи атын атап ей мұхаммед дейді ғой саллаллаху алейхи былай не демегенде біз бүкіл денесімен бұрылып жауап береді екен ол хотя мұсылман шақырып тұрған мұсылман емес қызық емес пайғамбардың сүннеті егер де жігіттер шынымен пайғамбардың сүннетімен жүреміз дейміз ба біліп алыңыз тәкаппарлық тәкаппарлық білім күшпен дүниемен сұлулықпен киіммен жалпы өзіңізді біреуден артық санасыз ба онда болды сізде проблема бар онда проблема бар өйткені бізде көп жігіттер айтады білесіздер ма е құдайға шүкір әйтеуір өзінше бір анау жақтан бір алкаш тауып алады қай жақтан екенін білмеймін сөйтіп айтады анау да жүр ғой мен одан гөрі дұрыспын ғой әйтеуір намаз оқып жүрмін ғой деп сізде тәкаппарлық бар сіз неге мына жерде қарекеңдер отыр ғой неге сіз өзіңіз сонымен салыстырып көрмейсіз е ишак екен ғой дейсің ғой сонда өзіңе да бүкіл құранды миына сыйдырып алған да адамдар спокойно жүр да бір жерде бір отыр жігіттер е мен бес мың теңге бергенмін мешітке мен он шипір бергенмін деп адамдар жыртылып жатыр сөйтсе бір кейін айтады бір ағамыз сол жерде отыз бір мешіт салған жігіт отыр екен деп отыр да а басқалар айтып жатыр да мен бес шифр бес мың теңге бергем он шифр бергем деп жаным қарасаңызшы алланың құдіреті да осылай өзіміздің сауабымыздан айырылып қаламыз біз білім алмай жатқан жоқпыз алып жатырмыз білім бар бізде бізде соған амал жоқ әдеп жоқ